नमस्कार म शर्मा यज्ञ बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चाहिँ आज पोखरा सोह्र अर्मला भन्ने ठाउँ जाँदैछु अर्मलाको केही गाउँहरूको मैले ड्रोन सुट हजुरहरूलाई देखाउने गइरहेको छु हेर्नु है त यो पुल चाहिँ फिर्के पुल हो फिर्के पुल तरेर हामी केही अगाडि गएपछि तिनवटा बाटो छ जुन बिचको बाटो गयो भने लामा चौर चोकतिर पुगिन्छ भने माथिल्लो बाटो गयो भने महेन्द्र गुफा चमेरे गुफातिरको साइडमा पुगिन्छ म माथिल्लो बाटो जाँदैछु यहाँबाट सिधै देब्रे साइड लाग्यो भने चाहिँ महेन्द्र गुफा जाने हो र दाहिने साइड लाग्यो भने अर्मला जाने हो उतारेर हामी गाउँतिर माथि उक्लिँदैछौँ डाँडातिर ल हेरौँ है त अब ड्रोन सुटहरू यो गाउँहरूको